Indonesia Raya. Mengeningkan cita dipimpin oleh Rektor. Mengeningkan cita mulai.

hadirin disilakan duduk kembali. Wisuda Luring dan Daring periode 2 tahun 2021 Universitas 11 Maret Sabtu 24 April 2021 dibuka oleh Rektor Profesor Dr. Jamal Wibowo Sarjana Hukum Magister Humaniora dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim wisuda luring dan daring periode 2 tahun 2021 Universitas 11 Maret tanggal 24 April tahun 2021 saya nyatakan dibuka Dr. Abdul Qadir Jailani Dr. Sulistia Eviningro Dr. Suprapti. Dr. Asri Agustiwi. Dr. Nurwati. Dr. Ari Sumarwono. Dr. Arsyad Aldia. Yusuf Kurniawan. Dr. Erwin Kartinawati. Yusuf Kurniawan. Dr. Erwin Kartinawati.